ए मॉल में पढ़ा है हमने ध्यान दिया है नहीं दिया क्या है देखो चेक करो फटाफट क्विक किसको मालूम है क्या ध्यान ध्यान दो क्या है हा? अरे सामने से देखो नजदीक से देखो यहाँ पे खड़े रहो यहाँ खड़े रह के दिखाओ मेरे को यहाँ पे यहाँ पे रिकॉर्डिंग में आ रहा है आ, हाँ, देखो इधर लेके ले लो ना ऐसा खड़ा ओके उसको खड़ा करो ऐसा हाँ अभी कैमरे के सामने दिखाओ कैमरे के सामने दिखाने का खड़ा करो ना ऐसे एक इसके इसके ऊपर ऐसा खड़ा करो <coughs> अरे हाथ के ऊपर ले लो हाँ अभी मुझे पढ़ना है बराबर है मुझे पढ़ना है तो क्या है ए बी सी का ए बी सी का हाँ, क्या क्या है what is this nonsense देखा है हम लोग ने कभी देखा नहीं इधर आओ सलमान जल्दी आओ अभी ऐसा लिखा है यहाँ पे ए बी सी नहीं लिखना चाहिए गलत तरीके से स्टिकर क्या हुआ है ये बीसी है लेकिन यहाँ पे एबीसी की लिख दी हाँ तो ये गलत है हमने देखा नहीं अभी तक बराबर दस के जी का ये क्या है दस के जी का है क्या है अरे हमारा ये साढ़े चार के जी का है देखो आप लोग इसके अंदर गैस देखोगे तो ये साढ़े चार के जी का कार्बन डाइऑक्साइड गैस है हमने देखा नहीं अब तक और ये एबीसी लिखा है चौबीस दस चौबीस नौ दो हजार उन्नीस को इसको रिफिल किया गया था और फिर बाद में तेईस नौ दो हजार बीस को ढाई महीना लेकिन ये क्या है रिकॉर्ड ही खराब है हाँ, नहीं चला पूना सर के घर पे सर के सेंटर तू जाना फिर सर बात कर रहे हैं हाँ? दीपक सर बात कर रहे हैं कुणाल सर से तो मैं जाके लग गया हाँ साइन करा के ला राजा के दो तीन टी डीजे लाने के लिए बन गया